Kinois de kinois nayebisa bino noya nalaka bino naye jour yango yango ekoki lelo na olobela biso ba fille ba fille oyo bayebaka makambu te ya mibali na bango olingi no mobali boya kitoko mais jour bokota o na chambre bo sentir ye Donc olinga ba genre wana te mais soit fula yo asimba il faut pe okoma na ba point moko boye pa sentir que naza na mwasi yo nayeli bino maman na bord bozala branche eza pas koke musika te zala branche zala alaise zala kimia po nga moko naya dejà kimia. Bo s'abonnaki na chaine oyo pona oyeba makambu sima ici encore Ritz Adia la vibration un contre cent eehahah nalaka bino na oya ngai oyo naye bo s'abonner massivement na kati ya chaine oyo ehh HD Consult ma chaine preferee que j'aime beaucoup. Ehaha Nayebisa bino no ya un contre ça aye la vibration aye merci na bino bato dejà hein oyo bosali ya makambo moko boye ya bien nasepeli na bino oyo bosabonaki bofanda mpo botala nga nalaka bino no ebele deja baleli olobaki olobaki olobaki olaki ke ngai oyo sikoyo naye lelo naye mpo na bino bafi oyo Ozalaka soki okuti mobali aane likata mosusu okimi te oyo aza likata mosusu te eza likambo ya kokima te yaya oyo nionso okutana nango na vie il faut subir il faut ofanda il faut oyeba elakisi nini elingi nini eloko wana epesa nini yo il faut olinga mobali moko boye libanda kabelo ba mbongo osala olata omela bokoma na chambre okoka te te! Faut ozala un mot serieuse te mobali ata pe te muana ngo pe alingi okoti na chambre okuti mobali na yo ke aza likata mpusa ata awa esi elo te esi elo te alors na pesa bino elo moko boye po bokoma po boyebaka hein po boyeba po ngai na yebisa bino ngai na yebi ya trop soki oza na posa oyeba Ozua biloko oyo olingaka yaya s'abonner kaka na chaine oyo zala branche ne zappe pas je suis là je suis là na zala kaka pona bino soki bosenga alors soki boza ko s'abonner na banda olakisa bino ya plus plus plus que wa oyo eza biloko ya mike yo jeune fille okutani na mobali na yo mama faut subir olieki mbongo pamba te. Beaugard aza beaugard mais il faut oyeba ki beaugard n'est partout okoti na chambre maman kozala presse te kozala soda te lokola oza na munduki ata na bilamba caresse pe esimbaka na yango tu le caresses caresse ye na bilamba okomi olongola ye Oyo tokuti ye anika alikata mpusi obi te na sala mbamba non biso ba fille ebele tolinga sentiment tango mobali omata yo to omata likolo sentiment na tango ezo kota tango mobali azo kota tango mobali azo kota sentiment wana pe esali nini Ezo kota il faut awa. Biso sentiment emataka biso makasi awa. Omoni awa soki mobali azo tuta likatani ezo tuta penza na matrice. Sentiment wana emataka ekomaka ti na motema. Wana nde okomi. Alors soki okuta mobali akomisa yo te yo sikoyo luka moyen nini okoki kokoma Mobali pe a sentir que na komisi mwasi na nga esali ye soni hein ako komisa yo te okima mobali po ya nini faut fanda na ye alors soki okotisa mobali na chambre aza likata mukuse ko banga yo te eh ah faut ozala lokola nga, nga na banga te ezala munene ezala muke ezala kati kati ezala eh naza wana na prete. Na koma place nionso na linga na koma obuaki likwamba etu mama likata mukuse eza problème te po sentir que po sentir ye penza ata likata mukuse yaya ofandeli ozui penza makolo oyo obuki yango po a sentir oyo sexe na biso libolo na yo penza ekweyi likolo ata likolo ya ba poils na ye hein ozo fandela ye Eza te ke osala ba te bebe kosala bongo te sala ba sens moko boye ata ya mukuse ekoma ntango ozo niata ye ozo niata niata ye vraiment ozo niata ye oniati ye amo obaloli ozo zo balola ozo ningisa ntango ozo surtout koningisa boye ntango ozo ningisa nde o sentir vraiment ke ah te mutu oyo Akoti penza ti ah il faut okota mobali il faut okota mobali ata mobali abi akwei so otombe alikata mokuse c'est pas de problème so akwei so otombe olali na yo nayebisaki bino na oya na ye ntango olali tombe ye kuna aza likolo ata yalikata mosusu akoma te yo siko mpo yo okoma ndenge olingi ye kuna azonyata yo mpe kuna ozobalola Ozo comprendre ye aza likolo ko banga te yo pe ozo balola ningisa loketo biso nde lo esenga biso loketo yaya faut ozala na ngo ozo ningisa ozo ningisa ozo sa eza te kaka oningisa gauche te obeti gauche ozongi na ngo na droite Vraiment oningisi kati kati yaya faut bo comprenaka makambu nde mobali a comprendre ke eh na nanga likata mukuse mais ndenge nini mwana oyo azo lela eh oyika museti na likolo na ye mais ndenge nini nazo balusaka ndenge nini mwana azo balusa yaya ata osenga 1000 mwana abakisela yo 1500 o gagne te ozwa te je vous aime trop Nalingaka bino makasi oyo bosa abonnaka plus na chaîne HD Consiti bosa abonne mpo boyeba vibration nga na ye na ye nde opesa makambo e eh, yaya na opesa bino makambo e eh, conscience nga yo na ye bomona bataille nayesa bino e eh, kenda nanga mosika te na lela nanga chaîne alors mpo boyeba makambo na ye bosabone nalingaka bino ya trop